Ой, бля. Промау давай. Бомба установлена. Граната пошла! Затащишь сотку кину. Когда? Давай еще одного. Ты же мне сотку кинешь, не ему. Кажется, кто-то сотку